Bienvenido al video tutorial de impresión de listados. Aprenda cómo seleccionar los datos a incluir en el informe para generarlo en formato PDF. Puede generar listados personalizados de cualquier sección. Acceda al submenú Listados y Procesos del módulo que desee. Elija el tipo de listado a imprimir y los filtros a aplicar. Una vez hecho, pulse el botón Vista preliminar. verá una previa del informe. Compruebe que contiene los registros que desea. Si elige un filtro específico, el informe generado contendrá solo los registros que cumplan las condiciones de dicho filtro. Existen listados de filtros compuestos varios filtros aplicados al tiempo. Estos listados permiten imprimir varios informes con los registros que cumplen todos los filtros. Dispone de informes simples, agrupados, totalizados, con más columnas. Elige el que prefiera en cada caso. Todos los informes disponibles en Bamboo Cloud se generan prácticamente del mismo modo. Gracias por su atención.